Euh, l'idée, c'était de prendre le cas précis d'une espèce de plante, euh, le l'eucalyptus, qui a été ramené euh, dans le monde occidental par le botaniste à bord du voyage de Cook, et d'utiliser cet arbre-là pour l'étudier au maximum et, à partir de ça, un peu comme une excuse, analyser quelque chose de plus grand et plus complexe qui est le transport et l'implantation d'espèces dans le monde et euh, l'influence de l'homme sur le paysage. L'idée aussi de travailler sur ce euh, voyage de l'Endeavour, donc le premier voyage de Cook qui s'est passé entre 1768 et 1771, qui était le premier voyage de découverte avec une réelle équipe de scientifiques à bord. Cette utilisation de protocoles scientifiques s'est imposée au fur et à mesure des années d'une manière assez euh, naturel, disons organique. Plus précisément dans ce projet-là, dans Endeavour, où je fais référence à la présence du botaniste à bord de Joseph Banks et euh, de faire écho à ses méthodes, particulièrement dans la création de l'herbier qui est un peu la pièce centrale de, de mon projet. C'est une collecte d'informations que je fais sur plusieurs années, à la fois euh, donc un travail euh, de recherche directe dans les journaux de bord des botanistes, du capitaine Cook, euh, d'écrits, aussi la consultation d'archives, donc par exemple dans ce cas-là au, Muséum d'histoire naturelle à Londres ou euh, au Jardin botanique de Kew, de correspondance aussi euh, d'époque, un travail de dialogue avec des botanistes contemporains de différents jardins botaniques dans le monde, à côté de ça, à côté de cette partie vraiment de, recherche, c'est de l'expérimentation de mon côté, donc c'est-à-dire beaucoup de voyages, et dans un sens de reproduire aussi un peu le parcours de Cook. Il y a évidemment une partie de prise de vue, hein, ça reste un travail en grande partie basé sur la photographie. Et la partie herbier, quand elle, est un peu différente, puisque c'est un vrai travail de collecte, c'est-à-dire que sur tous ces pays dans lesquels je vais, tous ces territoires, je collecte systématiquement des eucalyptus. Alors il faut penser qu'il y en a plus de 700 espèces, donc il y a tout un travail d'identification que je fais avec des botanistes après. Donc je crée un herbier d'une manière relativement traditionnelle, mais je, le, je le transforme à ma manière, c'est-à-dire qu'ils sont après euh, digitalisés, scannés, et imprimés à échelle 1 sur du papier d'eucalyptus. Je le construis autour d'un système d'interconnexion où les points, les lieux, euh, les époques sont mélangés, s'entreconnectent autour d'une information centrale mais peut être lue de manière complètement différente, c'est-à-dire que tout le monde peut choisir son parcours et consulter en fait les informations, c'est-à-dire qu'il y a aussi un grand travail de, texte euh, informatif. C'est un jeu comme ça d'essayer de tout faire fonctionner ensemble et encore une fois de montrer ces systèmes d'interconnexion. Ce qui m'intéresse plus, c'est de montrer de l'information et que les gens tirent leurs propres conclusions. L'idée est de, de, développer, disons, un regard critique sur le paysage, de déconstruire pour comprendre les mécanismes qui l'ont formé et du coup l'implantation, la présence humaine qui, au travers du temps, a fait le paysage ce qu'il en est aujourd'hui. C'est complexe en fait, comme un écosystème.